triste. Mas, então agora que você precisa de mim para te dar uma crise, eu não abro mão de um centavo, meu cachorro! Três, dois, Olha ela! É a Nala, filho. <laughs>